Welcome to Crazy Mads! ඉතිං අපේ මහා තායිලන්ත සවාරයේ අවසාන අදේරත් දැල්ලං වෙලා තියෙන්නේ. ඉතිං අපේ මේ තායිලන්ත සවාරයකුළු බලන නැත්තං මේක ඇති මුළු වීඩියෝ ලිස්ට එකම ඒකර ගිහිල්ලා බලන්න. අපි කොහෙද යන්න මේ පිටත් වෙන්නේ. අපි දැන් ආපහු යන්න පිටත් වෙන්නේ අපි කලින් හිටපු තැනට ඒ කියන්නේ ට්‍රිප්පේ පටන්ගත්තු පූකෙට් වලට තමා යන්නේ. ඉතින් අපි දැම් මේ ඉන්න චැංරයිවල පොවාඩෝල් හොටල් එකින් අපි යන්න ඕනේ චැංරයි යාපෝට් එකට අපි ග්‍රැබ් ටැක්සිය එකත් දාලා ටැක්සිය නැගලා යාපෝට් එකට යනවා තැන් යාපෝට් එකේදී අපිට තියන්නේ ඩොමස්ටික් ෆ්ලයිට්ටයක් ගන්න ඔන්න දැන් අපි යනවා ගේට්ක පැත්තර යනවාද නැත කෑමටයක් කනද කියලා බැලුවේ කෑමටික් කාල බලන්න කියලතම බැලුවේ කට්ටියට දැන් බඩත් ගිනේ ගේට් 345 මෙතන තමයි ගේට් එක තියෙන්නේ. ඔව් මේ තියෙන ගේට්. මෙන්න මෙතනින් අපි යන්න ඕනේ. අපි දැන් යනවා වටේ පිට යනවා කන්න හොයාගෙන කන්න ඕනේ. අපිට කන්න තියෙන මේ පොටේටෝ කෝන එකකින් අමුද? ඩොක්කයි අපිට කෑම අරන් දෙනවා. මොනවද අපිට අරන් දෙන්නේ? ඔන්න අපි කිව්වා අපේ නෝන්ලට කෑම අරන් දෙන්න කියලා. එකල බෝම හිමීට අපිට කෑමාරන් දෙන්න ගියා ඉතින් අපි ඉරංගය මැදිහත් වෙලා ටක්ගාල කෑමටි කරන්දීලා අප කුසගන්න නිමුවා ඒ කුසගන්න නිමුවෙනගේ අයියට අපි පහර දක්වන්න ඕන ගන්න කියන්නගේ අප සෙක් ගන්න යෝස දන්න 아무 리가 없어. 남내 힘들네 나한테. 어. 안 죽어. 나 그냥 봐도. 아마 우리 그냥 만나 만나는 거 같아. 왜냐 그냥 만나는 거 같아. 그러면 무슨 먹을 거야? 야, විසෙන්න ඕනේ. මේ මාව නෑ නේද? අපේ නෝනා පොඩ්ඩක් තලාගිල්ල ඉන්නේ දැන්. උදේ පාන්දර පොඩි වීලොක් කළා. අපි වීලොක් කළා. වීලො දුරදේ ගිහින් ඉන්නේ. මමට මේ පැතෙන් පෙන්න්න නෑ ඉන්න විජද කේන්තිය ඉන්න විදිිය මෙන සපෝට මෙන සපෝට මේ ගමේලි කොට උදේ කේන්තිකයාට අර මන්තන්න කේතිකට මතා නතික හතියනෝ කියා නැට පුදේ අද අද කිරේ හොදයිද කෑම කාලීවර වෙලා දැන් අපි ෆ්ලයිට් එක යන්න තමයි ඉන්න ඉතින් අපේ ෆ්ලයිට් එක වුණේ විය ජෙට් මේක බජට් ෆ්ලයිට් එකක් පැයක හමාරක් වගේ තමා ගමනට යන්නේ ඉතිං ෆ්ලයිට් එකට අපි ගිහිල්ල බෝකෙට්වල්ට යනවා මේ දැන් අර තියෙන අපේ ප්ලේන් එකනේ. අර පැත්තෙන් තියෙන. අපි යන ඩොමෙස්ටික් අරයිවල් වලට. අතරින් ඩොමෙස්ටික්. එතනින් පල්ලෙහාට බහිනවා අපි දැන්. මේ හිට මේ හිට බහිනවා පල්ලෙහාට. ขอภายในความไม่สะดวกในครั้งนี้ค่ะ පූකෙට්වල්ට අපි ගොඩ බැස්ස ගම මුලිම කරන්න අපේ බෑක්ටික අරගන්න එක ඉතින් මෙතන මේ බෙල්ටගේ බෑක්ටික ගන්න අපේ අයියා අනි අතින් ගත තනි අලිය කොහොමද බර කිලෝ විස්ස ඉස්සුව නිකං අය ඉස්කාල් ඉතින් බරෝ දැන් අපේ නිවාඩුව ගත් ඉමිට ඉමිට ඉවරවයගෙන යන් මොකද හිතෙන්නේ දැන් වාට සතුටුද දුකද දුක මිස්ව සතුරද තියෙන්නේ ඉවරණ එකද සතුට දුක්ට අස් තෝලනන බෑක්ටව ගත්තර පස්සේ අපි දැන් හොටල් එකට යන්න ටැක්සියක් ගන්න තමයින්න ඉතින් මෙතනින් ටැක්සි ගන්නවට ටිකක් ගණන් වැඩ යාපෝට්ටගෙන් අපට එලියට ගීල ගත්තොත් ටැක්සිෝල ගාන අඩි ග්‍රබ්බේම දාන්න පුළුවන් One ticket for you and then one for driver. You walk to the end, exit number three. I mean for traffic. නමුත් අපිට මේ වෙලා තිබ්බ තත්ත්ව හින්ද අපි එයාපෝට්ටගෙන් ටැක්සියක් බුක් කලා මට මතක විදිර බාත් අටසියක් හරි දාහ කරතමා ගත්තේ හරි ගාන මෙතනින් දාන්න ටැක්සි අරගෙන අපි යන්නේ හොටෙල් එකට අපිගේ හොටෙල් එක තමා හොටෙල් තැවරෝන් ඉතින් මේක ඇත්තරම ෆයිස්ටා හොටෙල් එකක් මෙතන ලොකේෂන්නේ ගොඩක්ම හොඳයි ඔගන් මේ වීඩියෝ එකෙති බලාගන්න පුළන් හොටෙල් එකගේ පිහිටීම මොනවගේද තියෙන කියලා ඒවගේ හොටෙල් එක ලස්සනයි අපි මේ හිටපු රූම් එක අපි දාන්නම් මේ රූම් එකට ගිය ඇත්තනම හෙකොලන් තින මේ විශේෂ වාහනේ මොට බයිසිකට හම් හයි කල්ලා තියෙන මේක මුතු වාහනය නැගලා <laughs> මෙන්න තමේදී මෙන්න අපි යනවා බක්කි කරත් නැගලා හොටල් එකට මොකද නම් ගීතේ මේ ගමන ගැන සතුටක් ඇති වෙනවද this way anymore show ගම ගම ඇතුලේ හොඳ පුවරක් නෑ අපිට. මෙතනනි බලන්න ඉස්සරහම යනකොට පේන දර්ශනය හරිම සුන්දරයි. ඒ වගේ සුන්දරත්වයක් අපිට විඳින්න මේ ලබා දුන්න මේ වාසනාව ලබා දුන්න කවුද මේ? මේ තනියර ගමක් නේ. මේ මාරවන්න මට ළඟම ගන්න තිබ්බ වෙනවා මම ගන්නෑ. ආගේ <laughs> ටයිගර් かない行かない行かないbeautiful right අපේ 311 කාමරය මෙතන තියෙන්නේ දැන් කාමරේ අපි ඇතුළට එන්න ඕනේ මෙහෙම සූලෙකුත් ඉන්නවා දැන් කාමරේ ඇතුළට ආවහම මෙන්න මේ වගේ තමයි නිදා ගන්න තැන තියෙන්නේ ඊට අමතරව මෙතන තියෙන පොඩි කවිච්චයකෝ එකක් එකත් හොඳයි ටස මෙතන ඉන්න නම්කි කෙනෙක් ටස මෙතරින් ගිහම තියෙනම් මේ වගේ ටෙක්ක ටයිග ඉතින් මේ වගේ තමා අපිට රෝම්ස් තිබ්බේ හොටල් එක ඇතුලේ අපිටපු සූට් එකේ හොටල් එකට චෙකින් වුණට පස්සේ අපි දවල්ට කෑවා ඊට පස්සේ හවස පී පොඩ්ඩක් ඇවිද්දා මේ මුහද වටේ බලන්න මිතුරණි මාරම ලස්සන දර්ශනය මෙතන තියෙන්නේ ඔබට පේනවද මේ වතුර බැහලා ගිහිල්ලා මේ ෂෝ එක කිට්ටුව හිතා ගන්නවත් බෑ මේ ලස්සන බලන්න ඒ කම්බනේ බුදුනයිත් ගන්න අම්මට සිරිබොල මේ කවුද මේ කෑල්ල කවුද මේ සුන්දරී සුන්දරී හයිගයිස් ඔන්න අද අපි ඉන්නේ විසි නමවෙනිදා අපේ ට්‍රිප් එකට ඉවරවේගෙන ඉවරවේගෙන එන්නේ අපි දැන් ඉන්නේ කොහෙද හොටෙල් එකට හූකට්ටල තියෙන රවෝන් රිසෝට් ඇන්ඩ් ස්පා පායකට මේ වන වටේ පිට බැලුවොත් හරිම ලස්සනයි මම පෙරත් හොඳ ඉර බැසෙන ලස්සන දර්ශනයක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වටේ පිටින් අන කොච්චර අලක්කාරද කියලා අරජ කෑගහන අපේ කෑගහන අර පැත්තේ තිය මේ පැත්තර ඇවිදගෙනයා නිමීට කොහොමද කියලා බලාගෙන ඔයන් කම් කම් කම් කම් ඔන්න දැක්කද කොල්ලන්න මුද මේ මුද ඇත්ත පිරිසුදු කියල මාර්ම ගති මේ වැල්ල වතුර තිබ්බන්ය අඩිය තිබ්බනය මාර් සනීපැත්වෙන එරෙන්නේ කරන්නේ නෑ මඩ නෑ අනි කරම වැලි මඩ නෑ කුණු නෑ කුණු නෑ ඇන්න වැදගත්ම දෙතමයි ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් ඒව කිසිම ප්ලාස්ටික් කැලක පේනන ලේසි ආරම ලස්සනත් තමා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ මෙන්න මම දැලි කට්ටක් මේ දැලි කට්ටක් හමු වුණා දැන් මේක ඇත්තට මේ හැරේ ප්‍රයිවට් බීච් එක මේක මේ හොටෙල් එකේ බීච් එකනේ අපි දැන් ඊළඟට යන try කරනවා මේ පතොන් බීච් එකට අද බැරි වුණා අද දැන් ගන්න අපි හෙට වගේ තමයි යන්නේ පොඩ්ඩක් මෙතන රෙස්ට් කරලා ඔකන් පේනද මෙතන ඔංචිලි පදින ඔංචිලි වාරම් කරන ඒ වගේ දේවල් දෙම තියෙනවා තටිකෙන් ඔකට ඇති පෙනේ මෙතන ඔංචිලි පදින යුවතියක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඔංචිලි පදිනවා මේක මේ ඉස්සරහට තියෙන ගණන් ඇතිනේ අපිට කියන්න බෑ මං හිතන්නේ එච්චර ටිකක් ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් මෙහෙම මේ පැත්තෙන් තියෙන මේ හොටෙල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ හැරේ තියෙන ටිකක් ගණන් චුට්ටක් ගණන් වැඩි. ඉති අපි ඉතින් ඒ වෙලාවේදී බුක් කරන කොටඉතින් අන්තිම ඩොලරත් අපිට වටන හින්ද අපි ඉතින් අක බුක් කලා මට පස් හිතුන මේක කර ආමේක කියදන මේකට බාත් එද්ද සටසියක් වැඩිපුර ගවන්න බාත් එද්ද සටසිය වැඩිපුර දවස ඔට අපි දවස්තුනක් ඉන්නවා නකොට බාත දශදියෝ තුනක් යන අපිට බාත් හාර්දස් ගනක් යනවා කරෝම එක තොර බාත් නමදහක් නමදහක් විතර යනවා එන්ද ඇතින් අපට වටිනොය වෙලාවෙදි මොකද අපි රූම් දෙකක් ඒතන ඔකට මම පෙන්න්නල අපි පිටිපස්සගෙන මේ එක නම් නංගි කෙනෙ ඔවන් පේනද අපි දෙන අතරින් මේ මැද්දෙන් එෙන හැටිය ඉතින් මේ යාගෙනුත් මක්හරි මේ මේ හොටල් එකන මට යම කියන්න තියෙනද හොඳයිද නරකයිද මගේ දන අප ආට් ශ්‍රීපවිව කතරන්න හොඳ නැතුව ඇති අත්භූත වාව් මෙන්න බලමු අපි ඔන්චිල්ලා පදින හැටි. ඔන්න 360 එකෙන් ගහනවා නම් මෙන්න ඔන්න ඔය එහෙම ලස්සනට ඇති. නම ගල්ලෙන් පදි. අයව පදින ගන්න නෙමෙයි. මම අන්නාරයට යන්නන්නේ. ඔබ කිමිදිලා මාව ෆොටෝ ගන්න කියලා බලන්න. එදාට අපි ප්ලෑන්යක් තිබ්බා යන්න බංගලා රෝඩ් එකට එමනත්තම් පතොම් බීච් එකට ඉතින් පතොම් බීච් එකට අපි එදා රෑ ගිය ගිල් අපි කරපු වැඩේ මුලින්ම ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ටෙස් කරන එක තම අපිට කරන්න අවශ්‍යලා තිබ්බේ ඉතින් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ටෙස් කල්ලා අපි ඊට පස්සේ ආපව් හොටෙල් එකට ආවා පෞද දවසේ අපේ කට්ටියට ශොපින් කරන්න ඕනුනා ඉතින් අපි නෝනලාව ශොපින් කරන්න ඇවලා මා ඉරංගයි ළමයිනුයි හොටල් එකට වෙලා හිටිය හොටල් එකේ ඉතින් අපි ඇවිද්දා නෑවා මුහුද පැත්තර ගියා හොද අප හවස අපිට අපහු යන්න ඔන්නලා තිබ්බා බංගලා ස්ට්‍රීට් එකට අපි බංගලා ස්ට්‍රීට් එකට ගිහිල්ලා මේකෙදිත් කළේ නෝන්ලානං කළේ ශොපිං තමා අපි ඉතින් මේ ඇවිද ඇවිදක කෑම ජාතිකක්කා ඊට පස්සේ ගේම්ස් වගේ දේවල් තිබ්බා ඒවා බලලා රෑට කෑවා එතනින් ඉතින් මේ ලොබ්ස්ටර්ස් ලෑම කන්න අපි සෙට් උනේ මෙන්න මේ තැන තමයි ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙතන එක එක දේවල් තියෙනවා තව දෙයක් තමයි අපි යන කාලෙදී තායිලන්තේ ගංජා නීතිගත කරලා තිබ්බා ඉතින් ඔයගලන්ට පේනත් මේ ගංජා හැමක් තියෙනවා ඕපන්ලි අපිට ගන්න අවශ්‍ය නම් අයියා පොගෙනසක් කියද How many? How many you try? You try more. Okay. For you. Five hundred. This one. Okay. And five hundred. Where one Kilo. Yes. Okay. Ah, one kilo five hundred. This one. Entire one. How much one? Look. How are you? How are you? Yeah, yeah, yeah. Kilo. Kilo. Hello. I call you first. How many? Thousand. I did. My friend. Hmm. Let's buy for you. Abi අපි ඒක තිකේ 300 නේ කිලෝ. හ්ම්. එතන 300. Yeah, the one one. Yeah. 300 Hey, 来了，又来了。Let's go the big one, small one. Right. 对，啊，好食好食啊！呢個邊咩？ අපි මේ ඇවිල්ලා තියන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් තියෙන තැනකට මේක ඇත්තනම තියන්නේ බංගල බංගල වීඩිය තමා තියන ඔකන් පේන ඇති මේ ලොබ්ස්ටර් කෙනෙක් බාත් තුන්සියක් කිලෝ එකක් වෙන්නේ අය පඩි රවමත් දාලා බලන්න කියලා බැලුවේ අපි මේක් මේ කඩෙන් කෑවා එකක් තුන්සියයි කිලෝ එකක් තුන්සියයි ලොබ්ස්ටර් Yeah. 사자고요.마마라그래도여기서자주살아봐.한번 No, meron din na bounder. Oh. Hey bro. Hello, how are you? How? I'm fine. Okay, what is this? Tea, Cannabis tea, tea, 80 baht. 80 baht po sa Okay, okay, give me give me two two tea. Two tea, huh. tea. Okay, huh. two you smoke with? A tea is enough. Oh, okay, no <laughs> problem, my friend. Po sa You you So how much? มีเซลฟ์กรัมวันกรัมเซเว่นฮันเดบาทฮะแอนด์บล็อกฟฮันเดบาทโอเคแอนด์เจทัวร์เดบาทโนทเบโก what is this joy อ่า join join โอเคทัวร์เดบาทเฮ้ยรักพรหมิงยาสิงคโปร์สีลังกาการมากันไอเดียไม่น่าจะบอกทั้งหมด Bueno, molto bello. E poi la cannella non è? Cannella lemon e spicy. මොකද නම් කිව්වේ? බොළු බෙල්ල නේ? බිදෝ බිදෝ බිදෝ. කවුද බලන්න? ඒ මුළු බෙල්ලට දෙහි මිරිකුවා. Ma sei appena da Arnold mi hai messo l'osso che portare. Dai! Dai! Ormai Arnold non è Thank you. दही मेरे को बस मैं सोच सकें तो रुपया करा मैं बता रहा हूँ ඊට පස්සේ තමයි මම දන්නේ මේක රහ කොහොම වෙයිද කියලා. මම කන දින්නේ. ඔකත් බොන්න. ඔද්ද හොඳයි රහයි. මම පිනේ කරනවා හොඳයි. මේ ලොක්ට කීයද උනේ? මේක උනේ 500. පාක් 500 එකද? එක අදට කිලෝද? තොළු එක පාක් 500. නේ පාක් 500යි? නේ ඩොලර් 20යි. ඩොලර් 20යි ලොබස්ටර්. පතොම් බීච් එක බංග්ලා රෝඩ් එක තනිකරම හැපනින් හරියක් යෝගට පේනද මෙතන තියෙන ගොඩක්කාට බාර් ඒ වගේ දේවල් තමා තියන්නේ කිවත්තම අපික සංකර නගරයක් කලකෝ තර සංකර ඒරය එකක් මක තියන්නේ ඇති මේරයගේ සාමාන්‍ය පොඩ්ලම එක ඇවිදින් එපා කෙලකුවට අපිනම් හෙම කිසි වෙන විශේෂ දැවුන්නෑ පොඩ ළමයින් එම විදැකරකුට ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙන්න ඉතින් තමට කැමති දිට යන්න පුළුවන් ඉතින් බංගලා රෝඩ් එකේ SP ස්ට්‍රීට්වල ඇවිදපු විදිිය ලොකු වීඩියක් ම මේ වීඩියෝ එක දාලා තියන්නම් ඔගලන්ට ඔන්න එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ස්ට්‍රීට් එක තියෙන කියලා මේ විඩියෝ මම දාන්න මේ ගොඩ දිග වෙන හින්ද ති මේ පල්ල ඩිස්ක්‍රපෂණ ඇති ඒ දිග වීඩියෝ එක මොනවගේද කියලා ඔගලන්ට බලාගන්න ඔන්න බංගලා ස්ට්‍රීට් එක අපි මේ විදිහට ගත කරලා පතොන් බීච් එකේ මායි අයියයි ළමයි දෙන්න හිටියා අපේ කට්ටිය shopping කරලා එනකන් අපි මෙතනටලා හිටියා ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි හොටෙල් එකට ආපහු ගියා මෙහි තියෙන රෙඩ් ටැක්සි එක නැගලා ඉතින් මේ රෙඩ් ටැක්සි එක හරි ප්‍රසිද්ධයක් තමයි තායිලන්තේ මේක අපි හොටෙල් එකට ගියා ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය උනේ ඊළඟ දවසේ අපි පොඩි ඇක්ටිවිටි සෙට්ටක් කරන්න ප්ලෑන් කරගෙන හිටිය. ඇත්තරම අපි පටොන් බීචකටාවම හම්බච්චි ඩ්‍රයිව කෙනෙක් තමා අපිට මෙතනදී අපි එක්කන් යන්න කියලකිවේ ඉතින් එයා බාත් දාහක් ගත්තා දවසකට ඉතින් පාඩු නෑ ගමන බාත් දාහත් දාහත් දුන්නට පසේ අපිව එයා එක්කන් යන එක තැන්වොල්ට ඒ තැන්වොල්ට ගිහිල් අපිට බලාගන්න පුළුවන් මොනොද කරන්න කියලා ඉතින් ඒ ඇක්ටිවිටි සෙට් එක මම ඊළං වීඩියෝගෙන්ගේ නම් අපි දෙවැනි දවස මොනවද කළේ කියලා ඒනම් අපි පූකට්ටොල්ට ඇවිල්ලා පලවෙනිසා දෙවැනි දවස කළේ මෙන්න මේ එව ටික ඉතින් ඔකුල අපේ චැනල් ඇත් එක්ක රැඳී සිටින්න ඊළඟට අපි මොනවද කළේ කියලා ඒ ඇක්ටිටි සෙට් එක තමා ගොඩම් රසෝත් ඇක්ටිටි සෙට් එක ඔකන් බලාගන්න පුළුවන් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක එහෙනම් ඉන්නම් බයි බයි